Hé, hey, Masha. Oh, kijk eens. Kijk eens. Hé. Hey. Oh, Masha. We hebben het goed. Ja. Sintje. Kijk eens, Sintje. Oh, wat ben je hoog. Oh, Masha. Oh, Masha. Hé, hey, Masha. Hé. Hey. Oh, Masha. Ik sta in het water. Hé, hey, Masha. Kijk eens. Hé, hey, Masha, kijk eens. Oh, Mascha. Kijk eens, Mascha. Sintje. Mascha. Hé, hey, Masha. Sintje. Hé. Hey.